wiemy. Gdzie byliśmy? Byliśmy na spotkaniu z wietnamskimi znajomymi i rozmawialiśmy po angielsku. Z czego oni chyba się całkiem cieszyli, bo oni spotykają się co tydzień, żeby porozmawiać po angielsku. My nie tylko po angielsku, bo zwykle jak nie wiedzieli co powiedzieć po angielsku, to przechodziliśmy na wietnamski. Przynajmniej po mojej części stronu. Części stołu. <laughs> Po, po, po mojej stronie stołu. Wietnamscy znajomi bardzo pomagają nam w życiu na miejscu. Między innymi polecili nam lunchownię, gdzie można zjeść posiłek taki, jaki tu widzicie. Poproszę zbliżenie na posiłek. Za sumę rzędu 4 zł. Kawał mięsa, jajko, zupka, jakieś warzywa, sporo ryżu. Da się najeść. dzielnicy turystycznej zapłacicie za to co najmniej 3 razy więcej. Co? Ja? Żaba jest strasznie upierdliwa w jedzeniu. Może jest dobra, ale żeby się najeść żabą, to trzeba się narobić. I człowiek spala połowę tych kalorii, co zyskuje, więc ja żaby nie polecam chyba, że jako ciekawostki, ale tak do żarcia na co dzień nie. Ja tak krótko, nie? Żaba jest dobra. Więc żaba bardzo dobra, bardzo dobra. Żaby y, to taki lepszy kurczak, są bardzo dobre, szczególnie grillowane.